Здравствуйте! Сегодня мне предстоит нелегкая работа, подготовка грибов зеленушка дальнейшей консервации. Сперва грибы необходимо очистить от фои и другого мусора. Очистили, а теперь заливаем водой. Водой заливаем для того, чтобы маленечко песок хоть осыпался и откисли они от всякой грязи, чтобы в дальнейшем нам легче их было чистить. Прошло минут 10, как залили воду, и приступаем к чистке грибов от грязи ну а песок, конечно, мы тут не прочистим. Песок, он сам будет осыпаться после того, как будем его промывать под проточной водой и будет он настаиваться еще в соленой воде. Берем поролоновую кухонную мочалку и этой терочкой чистим грибы. Почистили и теперь их промываем в чистой воде. Итак, все их промываем в чистой воде еще раз. От грязи только песок тут мы не промоем. Малечко он, конечно, сыпется, но от грязи мы должны очистить, чтобы они были чистые. Так они выглядят чистые от грязи, но от песка еще будем избавляться. Берем обыкновенную соль, воду наливаем в ведро, и в этой воде добавляем соль, и будем размешивать эту соль в этой воде. Потом, как растворится соль в воде, и заливаем этой водой грибы. Они и так должны простоять не менее 12 часов. Можно и на сутки оставить, ничего с ними не будет. Только необходимо эти грибы перевернуть не с перышками, чтобы из них высыпался песок. По истечению этого времени промываем эти грибы проточной водой, и они уже готовы у нас к варке. Итак, помыли грибы, освободили их от песка и приступаем к варке. Варить теперь будем в простой воде. Если много грибов, то заливаем около 3 литров воды, а если грибов мало и еще места остается, посуде то а заливаем побольше воды, чтобы грибы свободно плавали в этой воде. Из них будет еще высыпаться песок, как бы мы ни старались их промывать до этого. Накрываем крышкой и доводим до кипения. Убедились, что грибы закипели, вновь закрываем их крышкой, убавляем пламя на плите, и в таком состоянии на убавленном пламени они должны еще кипеть где-то около часа. По истечению этого времени грибы наши готовы. Теперь их аккуратно достаем оттуда шумовкой. Ни в коем разе нельзя их сливать, потому что песок, оставшийся после первой варки, он находится на дне. И вместе, когда мы будем опрокидывать кастрюлю с грибами, то вместе с ними опять вернется песок в грибы. Этого делать нельзя. Теперь будем готовить маринад для грибов. Маринад всегда готовится в большем количестве, чем необходимо. Для чего это делается? Чтобы песок, оставшийся еще в грибах, он осел на дно. И остатки маринада мы не должны его выливать в банки. На 9 килограмм вымытых грибов наливаем 4 литра воды. Сюда добавляем лавровый лист, 5-6 штучек или по своему вкусу, перец душистый, 8-10 штук, или каждый по своему укусу делает, соль 10-10,5 ложек с горкой. В конце видео будет дан рецепт по весу соли и остальных ингредиентов будет тоже изложено в рецепте в конце видео. Соли засыпаем каждый по своему вкусу, потому что при замачивании грибов и добавлении туда соли, каждый соли добавлял свое количество. И мне неизвестно, кто сколько соли добавил. Поэтому, используя этот или какой-нибудь другой рецепт, всегда будем пробовать по своему вкусу и добавляем вкусовые ингредиенты, только подстраивая их под себя. И соль также имеет свою плотность солености в зависимости от производителя. Добавили все вкусовые ингредиенты для данного маринада, пробуем по своему вкусу. Если все вкусовые качества данного маринада нам подходят, добавляем грибы. Теперь эти грибы будут вариться где-то минут 10-15. Уксус или уксусную кислоту будем добавлять за 5 минут до конца варки. Сейчас просто закладываем грибы. Будем осторожны с кипятком, так как у нас маринада здесь всегда должно быть больше. Засыпали грибы в кастрюлю, перемешали. Увидим, сколько их осталось после первой уварки. Их ровно переполовинилось. А первая уварка их в объеме уменьшила. Поэтому в маринаде они будут вариться всего 10-15 минут. По истечении 10 минут добавляем сюда уксусную 70% кислоты. Это 4 десертных ложки или 40 грамм. Если нет уксусной кислоты, то берем уксус 9% в 7-7,5 раз больше, это где-то 280-320 грамм. Применение данного количества уксусной кислоты получается грибы средней кислотности. Каждый должен подстраивать под себя. есть кто любит более кислый, добавляет больше уксуса. Добавили всех необходимых вкусовых ингредиентов, подстроили данный рецепт под себя и в течение 5 минут грибы еще должны кипеть, чтобы напитаться этими ароматами. Этим временем стерилизуются у нас банки и готовые грибы раскладываем у них. Какой насыщен аромат исходит от грибов, когда мы их накладываем. При заполнении бана грибами будем осторожны, потому что данный маринад и грибы очень горячие. В данном случае мы взяли банки на закрутки, поэтому слабая половина пола пусть накладывает, а я буду их закручивать металлическими крышками. Закрутили и переворачиваем банки вверх донышком. И так продолжаем процесс закладки грибов по банкам. Раскладывая грибы по банкам, стараемся снизу не черпать, потому что все равно, как бы мы ни старались мыть грибы, все равно на дне остается песок, когда все грибы будут разложены по банкам. Вот так красиво выглядят наши грибочки. Многие советуют после раскладки грибов по банкам накрывать их каким-нибудь теплым материалом. Я этого не делаю. Зачем их закрывать, если они так варились более часа? Они хорошо проварены и будут сохраняться на длительный период времени и так хорошо. Из всего количества грибов, это около 9 кг в сыром виде, у нас получилось около 10,5 кг маринованных грибочков. Ну вот и все. Консервация грибов зеленушек на зиму завершена. Можно кушать и сразу, но полноценно всех вкусовых качеств грибочки напитают по истечении суточного времени. Кто желает получать известие о добавленных новых мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.